Bisa nih dua-duanya tim Indo. Tengahnya, wih, action udah di situ Ben, uh, lihat Ben. Hmm, uh, gue udah gak lihat Jonah lagi. <laughs> Anjing si Ben. Setelah <laughs> gue ngajak ngomong dia bangsa. Itu siapa anjir cakep banget. Itu gua bang. Aduh gak ngeliatin facecam gua sih. <laughs> Oh, bom seorang apa cok? Mana cok? Di mana? Gak kelihatan lagi. Kelihatan lu fokus apa lo? Eh. Kasih emot buaya guys. Wah. Wah ini nggak gitu bil aku kan cuman kenalan. Maksudnya ini teman aku juga kayak. Ya udah gitu. Nanti iya. kan aku juga kenal kamu gitu. Ya kan. Damage naik ini. naik, mental naik, semua naik guys. Mental cok terus. Jadi kita doain aja guys ya. Ayo bisa yuk. Tuh, doain ya, kan. Lu bisa yuk, wah. Aku bisa terus serius dah. Lu mau bisaan emang lu. Lo. IG-nya apa Sky Squid bang depannya underscore itu rumah banjir rumah banjir dekat rojok airnya jernih banget cok asli bening kan Asli, Aduh dia pengen kuliah lagi. Iya. Hmm. Tapi kamu berarti pinter banget ya masuk ke Prasmul. Iya kak. Mm -mm. Dulu aku pengen masuk Prasmul, iya, <laughs> enggak lolos. eh, malah salah masuk ke Prasmanan. <laughs> Lucunya gak lu pengen geledah ya. Boleh boleh lu Ben ya. <laughs> Aduh. defeats four mm. on And Dados guys rack up a healthy point total. That's man. yeah, very well played. well, <laughs> thank you, Bang. Really, Really good. Uh, TS <laughs> rata lagi lu, Gula TS, wah nggak lolos. Eh, jangan lupa dia pernah dua poin lolos anjir. Hari kedua? Wah, oh, hari keduanya ya. Oh, hari kedua ya mungkin. Ya. Mapnya dia soalnya Miramar itu, Cok. Harusnya bagus besok. Gede udah dapat dua BTR belum ya? Wah ini BDR nih. Wah ini lagi pusing-pusing ini rotasi nih. Rotasinya banget Anjir, MSC cok. Eh anu NGX. Lah. Ada pada depan gitu berhentinya anjir. Ini lucu banget. <laughs> Iya. Zonanya. Itu petnya tuh. Oh, petnya. Uh, Facecam lu ganggu. Hehehe nah, tutupin pakai jempol lu, Bang. nice. Debo dapat. Debo dapat, Cok. Nice. Love you. Wow. Uh, Kok kecil banget suaranya ya? Oh, sahabat <laughs> apa cok? Anjir asin. Uh, Anjir asin. Paraboy pakai DP ngeribetin. DP cok. Udah, Paraboy pakai DP udah. DP itu ada emang senjata dia, cok. Dewa oh, Paraboy. Ya? DP. Anjay. Tapi pas pertama-tama eh Juksi dapat cok. Nice. Aduh gua tak. Pas pertama-tama dinner Paraboy kagak mau make Ben. Oh, gede zona cok. BTR ayo bisa nih masuk nih. Oh, gede dapat circle. Better Oh, dapat. Wah, Nova nyisir belakang. Wah, boom kenok cok. Oh aman sih tapi. Oh di end dong. Uh, di end dong booms. Aduh. Senok kayak. itu Tuh di end tuh. Delay lu. Iya. Uh, Gue 35, tujuh, Oh ya belum kali 2 kan Kursor, oh, oh iya kursor maaf guys ngapa sih Ingetin dong good. Um, I think that Good sorting it. Aduh bagus kenok cok. Um, oh, iya, aduh Yuhai lo. Yuhai juga. Ah, aduh. Uh, Berarti di sini. Oh. Oke. Wah Pika main kayu lagi kan. Pika pakai headset lagi. Headset lagi. Headset kayak headset salah kan nggak fokus guys lu ngatin headset orang lu headset lu ya kita pakai earphone cok maaf ya headset maksudnya Only have two games played before this one, so they wow. ini. Future, They're not having the best of times so far. eliminated as well. Three points only on <laughs> No Ayo Abi, kasih Abi. Eh di mana Abi cok? Lah! kecil, Cok. Samping gua, Cok, katanya. Bagus, bagus. Square yang iya belakang nah, dia kena soalnya yang belakang. nih, sumpah nya dapat nih. Bagus pinter nih, Bagus apa namanya? Aduh, kedengeran enggak ya? Ngebet, Bagus bagus Abi bisa nih, Abi bisa nih. Wah, aduh, ya, aduh, aduh, ya, aduh, coy, nice try. Susah sih, pergerakannya sempit banget itu cok di situ. Aduh, nice try. Enggak enggak, tadi ngecek doang itu. Nah, mampus lu. Hotline bang. Nah, aduh dikit lagi. Ah mati mati mati mati mati mati. G Oh, masih ada gede guys, ayo Bilip. But para all going sendiri, cok. Southeast nice. Chopper up the hill. Uh, nice. This is a bad time. I think for DRS, ah, you know, these rotations come through, Oh, para gue locked in combat with action. Uh, nice try, nice try. rotations just start to fail, start, to fluster. Mm. Infinity looking really good though, honestly. Nigma Galaxy taking shots from them as well at this point in time. We're getting close to that top five, John. Wah, ah. I mean, well, that's what you called at the start, wasn't it? The Infinity top five. Tipis. Looks good ah. for you on that front. And good for them as well to be able to keep on racking up those points, keep towards the top of those tables in those super weekends. Not that it should matter too much, really. Mati Paraboli. This is Dogma, again, no, no, find themselves on the broad side of this next zone. Tuh kan, mati kan? Eh. Nice Debo. Down to the west. So a very nice rotation from Genesis Dogma. Again, it's all about putting themselves. Whoop! Ooh, shit, circle, understand there's a lot of teams on the east now because with the grouping, they're not able to clear out just a couple of teams on that east side becomes free. So they know they need to move off to the west side. So Genesis Dogma again, another smart play that comes through them, determined by what's going on in the lobby. what? Hmm. Aduh, Nigel kena, Cok. Aduh, kena, Cok. Oh, masih aman sih harusnya. Masih bisa revive. Ah, Pika mati lu. Pika Pika bu, cu. Oh, di bus. Oh, nice. Action is back Tinggal action. Action harus gerak. Eh, Mm. Eh. Waduh. Oh mati cok. Anjir korpai. Wah bomnya nggak berhenti berhenti cok. Dari NGX. Oh GD chicken lagi nih cok bisa cok. Sumpah. The Infinity in a bit of an awkward eh, jangan pakai sumpah, sumpil. Dogma along the way who are completely clear of any of the players. BC Swell really the only ones that could cause some problems for Genesis Dogma, but as only two, and with their track record, I'm not so sure how likely that is. Nah. Eh, itu tembak tuh. Suppress is just going to get these spray downs as well. BCS nggak musuh per weekend really nice for Core Point. Nine defeats already. bisa fokus, gue eh fokus bang. More BC Swell. Wah, headset I mean, okay. What do you do against that? Chicken ini fix. WD empat besar, let's go. Tiga, oh bisa lawan Infinite seru banget nih. Face gangguin lagi yuk Infinite yuk. Nah, yuk nice. Nice. Yuk. Nicil. Ya, ah. Nah, mampus. Maaf, aduh Benny toxic cok. <laughs> Good nice cok struggling behind this tree with the blue zone pushing. Logan, I, I don't even know if you go oh, for this rest, lagi, I'll be honest. Deacon sumpah udah fix so S yang pakai sumpah. Sumpil. Oh, gua udah bilang, eh gua udah bilang mah, cok. Menang eh, aja. Iya, yeah, absolutely so. And again, it's all reload, reload. Uh, sekarang ya. Ah, 311, cok. Easy chicken, bro. Ah, lu panik gak, bos? Yes, the Infinity, a bit of a wild Pura dulu. Ah. Ya, sabun. Itu sabun. Mampus. Lah enggak kelindes, Cok. Aduh, blundet aku. Aduh, jangan blundet. Aduh. Aduh, ya Allah jangan. Aduh. Aduh, jangan belum blundet, Cok. Kok enggak kelindes sih? Bom. Tatar more worried about down the hill. Corpoy might just turn his attention up. Waduh, ngeri banget. Eh, perang dong. Ini Angie sebelah sebelah sama Face. There's no way that Lord got underneath that vehicle somehow. I mean, he must have like suddenly made himself ah! Anjing lu. Ya Allah wakbar. Allah wakbar. Nice. Nice. banget Satar, nice banget. Face, ayo face. Ah! Aduh. Aduh. korban. Ah, aduh one by one situation. Lah, punya darah itu. Ah, enggak punya darah serius gede. Aduh, satu lagi, Cok. Dia ya, buat enggak punya darah. Oh. Pendek. Waduh. Aduh, aduh, anjing berani bacok apa, Cok? Ketahuan lagi. Woi. Oh, cakep banget demo. GG. Gila, GG banget, Cok. Aduh, I love you. Gila chicken lagi lo gila banget bangsa. Wow. Amazing guys. Cantik banget. Eh cantik banget. Apa? Bagus banget, Cok. GG, day boss of the day. GG GG Indonesia GG. It is disastrous